Hər birinizə salamlar. Daha bir eBay dropshipping videosunda xoş gördük. Bu videoda artıq eBay dropshipping mağazamızı növbəti bir səviyyəyə çıxarırıq. Yəni, bəzi avtomatlaşdırıcı vasitələrdən istifadə edərək mağazaya aradığımız vaxtı azaldırıq və bunu daha çox pasiv gəlir çevirməyə çalışırıq. Bunun bir-bir necə olduğunu və necə idarə edildiyini başa salacağam. Amma əvvəlcə onu deyim ki, əgər mağazanız yenidirsə, Yəni 3-4 aylıq bir mağazadırsa bunu eləməyə dəyməz, çünki bu bəzi problemlərə səbəb ola bilər. Nəticədə biz üçüncü tərəf bir proqramı evi mağazamıza bağlayacağıq və onun daxilindəki bəzi prosesləri idarə etmək üçün həmin proqrama icazə verəcəyik. Bu da eBay tərəfindən görülə bilər və görüləndə də həmin mağaza üçün ziyanlı ola bilər. Məsələn, suspend kimi. Amma mağazanız köhnədirsə, təxminən 1 illik, 7-8 aylıq bir mağazadırsa və təxminən 100-ə yaxın satışınız varsa, bunu eləmək məsləhətlidir. İndi isə sizə bu sahədə, yəni avtomatlaşdırma sahəsində ən yaxşı proqramlardan birini bəhs edəcəm. Proqramın adı AutoDS-dir, yəni Auto Dropshipping. Bu proqram vasitəsilə biz artıq məhsul araşdırmaq, məhsul yükləmək və satış həyata keçirmək proseslərini ayırdığımız vaxtı minimuma endirmiş oluruq. Yəni proqramın daxilindəki vasitələrlə biz məhsulları araşdırırıq, satılan məhsulları tapandan sonra məhsulları yükləyirik. Həmin məhsulları yüklədikdən sonra və sifariş gəlsə, birbaşa həmin proqram vasitəsilə sifarişləri göndəririk. Üstəlik proqram daxilində biz gəlirlərimizi, zərərlərimizi və başqa statistik məlumatları görürük. Biz artıq mağazamızı avtomatlaşdırmaq və pasiv gələ çevirmək haqqında danışırıq, amma siz bu kanalda yenisinizsə və eBay dropshipping haqqında çox da məlumatınız yoxdursa, sizə sıfırdan başlaya biləcəyiniz və satışa qədər gedə biləcəyiniz bir eBay dropshipping təlimi tövsiyə edirəm. Bu təlimin daxilində siz sıfırdan hesab yaratmaq, onu mağazaya çevirmək, məhsullaşdırmaq, məhsullar yüklənmək, satışa həyata keçirmək və həmin satışdan sonra sifarişləri göndərmək və bundan sonra eləcə bu videoda vəsl edəcəyim mağazanı avtomatlaşdırmaq və pasiv gəlir çevirmək haqqında, üstəlik onlayn arbitraj haqqında bəzi məlumatlara, hətta daha çox məlumatlara sahib ola bilərsiniz. Onu qeyd edim ki, bu sahədə dropshipping edənlərin çox hissəsi səthi şəkildə yanaşır və daha dərinə getmək istəmirlər. Amma əgər dərinə getmək istəyirsinizsə və bunu təkcə bir iş modeli kimi yox, biznes kimi istifadə etmək istəyirsinizsə, bu kimi məlumatlar sizə yararlı ola bilər. Həmin kitab əldə etmək üçün, yəni sıfırdan dropshipping kitabını və yaxud sıfırdan satışa kitabını əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz ya da açıqlamada gördüyünüz əlaqə vasitələrinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İndi isə keçək videomuza. Gəlin baxaq görə bu AutoDS, yəni auto dropshipping nə işə yarayır və necə idarə olunur. Deməli, əvvəlcə AutoDS-in öz saytında qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Onu qeyd edeyim ki, qeydiyyat linkini açıqlama səsində yerləşdirmişəm. İstəsəz birbaşa oradan daxil olub qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. AutoDS.com-a daxil olduqdan sonra burada gördüyünüz kimi 1 dollarla başlaya bilərik və bizə 14 gün free trial verəcək. Daha doğrusu burada paketlər 1 dollar deyil, 1 dollardan çoxdur. Burada pricing hissəsinə gələndə paketlərin qiymətini görmək mümkündür. Amma bu 1 dollarlıq plan çox güman bir neçə müddətlikdir və ondan sonra artıq bu paketlərdən birini seçmək lazımdır. Gördüyünüz kimi burada 9 dollarlıq 17.90, 32.90 və başqa daha böyük paketlərimiz var. Bu paketlərin açıqlamalarını bir-bir oxuyaraq sizə hansı uyğunsa onu seçə bilərsiniz. Elə məncə 9.90 olan paketdə seçə bilərsiniz, amma burada ən çox populyar olan 17.90 olduğunu göstərir. Təbii ki, biz bu səviyyədə artıq pullu paketlərdən və pullu proqramlardan istifadə etməliyik, çünki mənim nəzərdə tutduğum şey ondan ibarətdir ki, siz artıq davamlı bir şəkildə eBay dropshipping-dən pul qazanırsınız və onu onlayn biznesə və yaxud pasiv gəlirə çevirmək istəyirsiniz. Təbii ki, burada da bəzi proqramlara və yaxud bəzi təminatlara pul ödəməyimiz lazımdır. Bunun kimi bir çox proqramlar da var. Məsələn, Hustle Go Trail da var. Buna bənzər və çox yayılan, amma ən çox istifadə olunan demək olar ki, AutoDS-dir. Əsas hissəyə gəldikdə burada qeydiyyat linki olacaq. Siz birbaşa qeydiyyatdan keçəcəksiniz, amma mən hesab asılığıma görə burada go to my account deyirəm və öz hesabıma gedirəm. Hesabınıza getdikdə sizi belə bir dashboard qarşılayacaq və indi baxa görə bunlar nədən ötürüdür. Sol hissədə gördüyünüz menyu ümumilikdə bütün sistem daxilində istifadə edə biləcəyiniz şeylərin menyusudur. Məsələn, burada mağaza hissəsi var. Gördüyünüz kimi mənim US mağazamın biri, yəni köhnə mağazam bura bağlıdır. Əgər siz öz mağazanızı bağlamamısınızsa, elə ilk iş mağazanızı bağlayın və buradakı düyməyə basaraq add store deyin. Daha sonra bu hissədə hansı mağazanı seçəcəyinizi seçin Təbii ki, burada eBay mağazasına bağlamaq pulsuzdur, amma digərlərini seçmək üçün plan seçmək lazımdır. eBay mağazasını seçdikdən sonra mağaza adınızı yazırsınız və mağaza adınızı yazandan sonra sizə bir bildiriş gəlir. Həmin bildirişi qəbul edildikdən sonra mağazanız artıq autoliyesə bağlanmış olur. Aşağıda Add Product hissəsi var. Burada tək-tək məhsullar əlavə edə bilərsiniz. Birbaşa çoxlu məhsullar əlavə edə bilərsiniz və Autodesk Finder vasitəsilə ən çox satılan məhsulları import edə bilərsiniz. Bu da məhsulları izləmək üçündür, yəni track products. Daha sonra ondan aşağıda winning products hissəsi var. Bu təbii ki, hər bir proqramda mövcuddur. Bu daha çox satılan məhsulların və məşhur olan məhsulların siyahısını göstərir. Burada bizdə free trial olduğuna görə daha çoxunu göstərməyəcək. Cəmi yəni bizə 4 dənə məhsul göstərib. Gördüyünüz kimi burada bəzi məhsulları heç görməmişik, bəziləri isə tanış gəlir artıq. Məsələn, bu məhsul artıq bizə tanışdır. Daha sonra dashboard hissəsi var. Bu dashboard hissəsində bəzi statistik məlumatlar, eləcə də gəlirlər və xərclər kimi məlumatlar yer alır. Məsələn, burada total profit yazılıb. Gördüyünüz kimi məndə 2 dollar yazılıb. Bir orders yazılıb və total revenue 22 dollar yazılıb. Bu həmin məhsuldur. Yəni burada dashboard hissəsində gördüyünüz bir order olan məhsulu 22 dollar satılıb və total 2 dollar profit var. Burada da bizim profitimizi, cədvəllərimizi göstərir, yəni tarixlər boyunca. Gördüyünüz kimi mən elə 7-8 saat sonra, yəni mağazanı açıb məhsulu yükləyəndən sonra satış həyata keçirdim və 2 e, dollar profit olduqdan sonra artıq növbəti günlərdə mən mağazadan istifadə eləmədim, çünki yoxlamaq üçün istifadə etdim. Burada da bəzi təqlər var. Məsələn, Dogs bowls, dishes, pet supplies, feeding, watering supplies. Bu bizim axtarış nəticələrimizə və paylaşdığımız məhsullara görə önə çıxır. Sağ tərəfdə isə top selling products var və burada ən çox hansı məhsulların satılır onları görmək mümkündür. Məndə bir məhsul satılıb deyilə burada bir dənə məhsul var. Daha sonra order hissəsinə gələndə artıq satılan məhsulları elə birbaşa AutoDS vasitəsilə AutoDS-in daxilindən göndərməyimiz mümkündür. Burada təbii ki bizim balansımızda pul olmalıdır. Çünki məsələn məhsul 37 dollara satılıbsa və yaxud 20 dollara, fərqi yoxdur, hansı qiymətə satılıbsa ki, onu burada görə bilərik bildiyim qədərilə. Baxın, məhsul 16.99-a satılıb. Daha doğrusu 16.99-a alınıb və 22.17-ə satılıb. Həmin bu 16.99-u təmin etmək üçün bizim pula ehtiyacımız var. Ona görə də burada balansımızda pul olmalıdır. Balans artırmaq üçün isə kredit kartından və yaxud başqa kartlardan istifadə etmək mümkündür. Onu qeyd edeyim ki, AutoDS astıqda sizdən kredit kartı, PayPal və yaxud Payoneer istəyəcək. Elə birbaşa Payoneerinizi bağlaya bilərsiniz ki, ödənişlər də oradan çıxsın. Yəni bunun üçün bir özəlliyi var və bu çox yaxşıdır, çünki bizim pulumuz Payoneerə gəlir və artıq oradan da bu ödənişləri eləməyimiz mümkündür. Daha sonra yuxarı hissədə bəzi bildirişlər hissəsi var. Məsələn, yeni məhsullar və başqa şeylər haqqında burada bildirişlər gəlir. Arada baxmağınızı məsləhət. Sol tərəfə yenidən qayıdaq və burada products hissəsi var və products hissəsində artıq məhsullar axtara bilərik. Məsələn, baxın, daha bir məhsulu işləmişəm bunun vasitəsilə və burada artıq aktiv məhsullarımız göstərir və yaxud anaktiv, yəni aktiv olmayan məhsullarımız göstərir. Bütün ümumi produktlar, bütün məhsullarımız, mağazadakı məhsullar burada görsənmiş olur. Draft hissəsində isə biz məhsullar araşdıran zaman bunu drafta əlavə eləyirik. Məsələn, baxın mən bir drafta məhsul əlavə eləmişəm və import dedikdən sonra artıq həmin məhsulun mağazamıza yükləmiş oluruq. Bu nədən ötürüdür? Bundan ötürü ki, ola bilər ki, siz məhsulları yadda saxlayasınız və daha sonra həmin məhsulda bəzi dəyişikliklər elədikdən sonra mağazanıza yükləsiniz. Təbii ki, mağazaya yüklədikdən sonra gedin yenə bir dənə də mağazada baxın. Hər şey doğrudur, hər şey qaydasındadsa davam eləyin. Yox, bəzi dəyişikliklər lazımdırsa elə mağazanın içində düzəlişlər eləyin. Daha sonra customer support hissəsi var. Bu təbii ki, müştəri əlaqələridir. AutoDS Wallet hissəsi. Bu da Powered by Pioneer tərəfindən. Gördüyünüz kimi Pioneer-ə daxil olduqda artıq Pioneer ilə bura giriş edirik və Burada daha az fiillərlə, daha az komissiyalarla ödənişlər həyata keçirə bilirik. Akademik hissəsində isə burada eBay, Shopify, Facebook Marketplace və başqa şeylər haqqında məlumatlar var. Yəni daha doğrusu kurslar var. Bu kurslar hal-hazırda pulsuzdur. Gördüyünüz kimi 35 dərs, məsələn 55 dərs. Bunlar da çox güman ki, free trial daxilində istifadə edə bilərik. Settings hissəsinə gəldikdən sonra burada ümumi ayarlar olacaq supplier ayarları var. Məsələn, mən burada supplierlər olaraq Amazon, AliExpress, AutoDS Marketplace, Shein və sair şeyləri seçmişəm. Burada add supplier deyərək buradakı çoxlu supplier arasından birini seçə bilərsiniz. Burada da select region dediyi yer satış ölkəsidir. Yəni həmin supplier hansı ölkəyə məhsul göndərəcək. Automations hissəsi var. Bu add automation dedikdə artıq mağazanın üçün bəzi şeylər əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, burada automation hissəsində sales based pricing hissəsi var. Bu nədən ibarətdir? Əgər məhsulunuz satılırsa, qiymət normal olaraq qalır. Yox, əgər məhsul satılmırsa və satışlar aşağı düşübsə, qiyməti aşağı endirir avtomatik şəkildə. Bunu eləməyiniz mümkündür. Burada sadəcə automation adını yazırıq. Məsələn, sales yazırıq və automation type-ı tipini seçdikdən sonra next deyirik və davam edirik. Keywords hissəsində isə məhsullarımız üçün keywordlər tapırıq. Məsələn, search hissəsinə gələrək burada pet yazsaq, çox güman ki, bununla əlaqəli keywordlər çıxacaq. Amma yoxdur, çünki mən keyword əlavə eləməmişəm. Burada add keywords dedikdən sonra keyword listimizə bəzi şeylərə əlavə edirik. Hətta burada məhsul title-ını əlavə eləmə imkanımız var, description-ı, yəni açıqlamanı əlavə eləmə imkanımız var və üstəlik məhsulun tədarükündə əlavə eləmə imkanımız var. Bunlar artıq template halında saxladıqdan sonra keyword olaraq burada qalacaqlar və istədiyimiz zaman seçə biləcəyik. Account and billing hissəsində isə təbii ki, burada adınızı, soyadınızı, nə ilə metod, hansı metodla ödəniş eləmisiniz, onu mən Payoneer ilə eləmişəm və növbəti billing vaxtını, yəni növbəti yeniləmə vaxtını gözləyirsiniz. Gördüyünüz kimi məndə mayın 24-dür. Bu hissəlik hələ ki bu qədər. Notifications hissəsində isə təbii ki, bildiyi işləri görə biləcəyik. İndi isə gəlin marketplace-ə daxil olaq və artıq buradan məhsul araşdırma hissəsi özümüzə gəlir. Burada təbii ki, istəsəniz sizə önərilən məhsulları seçib işləyə bilərsiniz. Burada məhsulların adı, məhsulun qiyməti, ortalama satış qiyməti və həmin məhsulun shipping time-ı. Burada gördüyünüz kimi 11-18 gün müddətinə çatdırılır. Bu kimi məhsulları burada axtarış edərək haqqında məlumat toplayaraq birbaşa import draft deyərək, daha sonra draftlara gələrək import deyərək birbaşa məhsulunuzu mağazanızda paylaşa bilərsiniz. Təbii ki, burada istəsəz winning products deyib hazır çox satılan məhsullardan da seçməniz mümkündür, amma xüsusi olaraq tək-tək məhsullar araşdırmaq istəyirsinizsə, bu isə sizin xeyrinizə ola bilər. İlk növbədə burada ships to sözünü hansı ölkədə satışa keçirirsə, onu seçirik. Məsələn, mən United States deyirəm. Daha sonra ships from seçirik, yəni hansı ölkədən çatdırılma olsun. Əgər ucuz olmağını və biraz daha gec olmağını istəyirsinizsə, China seçə bilərsiniz, yəni Çindən. Amma daha sürətli olmasını istəyirsinizsə, biraz daha baha olmasını istəyirsinizsə, United States, yəni Amerika seçə bilərsiniz. Price range isə hansı qiymət aralığında olsun, buna elə də bir şey seçməyə ehtiyac yoxdur. Saplar hissəsində isə satıcılar seçmək mümkündür. Mən burada 3 dənəsini artırmışam. AutoDS sapları, yəni AutoDS-in öz tədarükçüləri. AliExpress və Amazon artırmışam. Bunu da seçməyə ehtiyac yoxdur, çünki özü istədiyini seçəcək. Daha sonra istəsəniz burada Toys, Home Garden, Pets, Sports and Fitness bu kimi kateqoriyaları seçib o üzrə axtarış edə bilərsiniz. Ya da L kateqoriyası deyərək birbaşa bütün kateqoriyalarda axtarış edə bilərsiniz. Search hissəsinə istənilən bir keyword yazmaq mümkündür. Məsələn, home yazıram mən və search deyirəm. Gördüyünüz kimi artıq home kateqoriyasında önümüzə bəzi məhsullar çıxdı və artıq axtarışa verdikdən sonra burada bestselleri axtarmaq mümkündür. Yəni ən çox satanlar axtarmaq mümkündür. Gördüyünüz kimi bu hissədə isə artıq ən çox satılan məhsulları görməyimiz mümkündür. Beləcə, əgər istəsəniz bu kimi məhsul araşdırma vasitələrindən istifadə edə bilərsiniz ya da qeyd etdiyim kimi winning products hissəsinə daxil olub buradakı ən çox satılan məhsullardan seçim eləməyiniz mümkündür. Təbii biz burada hər hansı bir vasitə seçəndə və yaxud hər hansı bir plan seçəndə bu hissə yox olacaq və burada daha çox məhsul görə biləcəyik. Hal-hazırda bu qısıtlıdır, yəni 4 dənə məhsul görə bilirik. Beləcə daha bir eBay dropshipping videosunun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bu videoda öyrənə biləcəyiniz çox şey var idi. Başqa videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.